Darıktım bu gece aktardım gecenin içinde sen İstedim yandırım şekiller Ruhumla nitede dertleşerdim Dertlerime dolsan dolsan Bütün her şeyim senindi bunu bilmeliyim sen Yaşlılar çok derin Gel al elimden Çak diyeyim bu zehri Sevirem de dudağını Dudağıma değdir Tek seni isterim bu gece bu gece bu gece bu gece Benim ol bir tek Çıkar gider bu şehirden birden Benimle gel bir birden Seni sevirem Sevilsen Sevgiden zerlenmiş iki derler